بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سمي الله ستانیک زه نن ټاپک سره تاسو ته حاضر یم او نن ټاپک زمونږ په کوانټیټي سروې کې کوانټیټي اف بریک باندې به خبره کوم مونږه مطلب کوانټیټي اف بریک په یو ځای کې مطلب یا په یو والیوم کې یا په یو دیوال کې یا په هر هغه ځای چې هلته زموږ سره د خښتو ضرورت وي یا مطلب هغې نه موږ کنسټرکشن کوو یو تعمیر کوو په یو ځای کې زموږ سره د څومره خښتو ضرورت دی مطلب کوانټیټي اف بریک زموږ سره څومره ریکوایرمنټس دی مطلب څومره به پکار وي چې هغه ځای له موږ هغومره خښتې راوړو نو د هغې لپاره د ټولو نه مخکې به موږ ټاپک کې سٹارټ اف نو اول به موږ والیوم اف بریک راو باسو مطلب هر ځای کې زموږ سره د بریک والیوم چینج کېدل شي فرض کا ایوري کنټری کې په یو ملک به دا بریک والیوم یو شان وي مطلب دا غي ډایمنشنز کم دا غي لینث ته بریت ته او دا غي ډیپت چې کم دی مطلب هغه زموږ سره چینج کېدی شي فرض کا زه ویم چې په پاکستان کې زموږ سره خبره کیږي نو دلته زموږ سره 9 انچ دا غي لینث دی فرض کا زه تاسو دلته خیم نو لینث چې دی دا غي څومره دی 9 انچ دی مطلب او د هغې برت چې دی زموږ سره 4.5 انچ دی مطلب څلور نیم انچ دی نه انچ چې دی د هغې لینت دی مطلب لمبایي او چوړایي د هغې ده څلور نیم انچ دی مطلب 4.5 انچ او دغه شان د هغې ډیپ چې کوم دی مطلب دنګوالی یا کومه ډکه چې ورته موږ وایو مطلب هغه څومره ډکه ده ډکه هغه درې انچه ده زموږ سره مطلب کوم په پاکستان کې چې کوم نارملي بریک زموږ سره د خښتې کوم نارمل سایز دی هغه زموږ سره دا دی نو موږ چې کله والیوم راوباسو نو په څه طریقې سره به راوباسو تاسو خو ما اول خبره وکړه چې مطلب هر ځای کې به زموږ سره د بریک والیوم چینج کېدی شي هغه څنګه چینج کیدی شی مطلب هلته زموږ سره ډایمنشن د هغی چی کومه لمبایی ده چوړایی ده مطلب او د هغی خښتی ډکوالی دی نو هغه زموږ سره چینج کیدی شی نو مختلف قسمه والیوم زموږ سره د خښتی راوتلی شی نو موږ په څه طریقه باندی والیوم راوباسو نو د والیوم لپاره ما وی سیمبل ولیکو دلته هغی لپاره فارموله ده زموږ سره تری ډایمنشن دی مطلب د دریو اړخونو نه به موږ او دا هم مطلب په ټویل باندې ما دا څه کو ډیوایډ کو نو د دې نه چې زموږ سره هر څه راغله هغه زموږ سره په فټ کې راغله نو د دې نه زموږ سره سره راځي 0.070 کیوبیک فیټ مطلب کیوبیک فیټ نه مراد دی والیوم مطلب کیوبیک کوم چې دې زموږ سره دا تاسو وینئ 0.070 تاسو کله دې نه ضربونه ورکړئ نو د دې نه 0.070 راکړي شي نو دا کیوبیک فیټ مطلب تری ډایمنشن دی تاسو دته کیوبیک فیټ ویلی شئ نو دا سی چې دی مطلب کیوبیک اف ټی مین فیټ تاسو داسې هم کولی شئ چې ددې دپاسه ډایرک تری ولیکئ مطلب پاور پی تری والی نو مطلب کیوبیک فیټ تاسو هغې ته هم ویلی شئ نو اوس فرض که ماته ریکوایرمنټ دی یو دیوال دی زما سره تاسو زه دا کوم دغه چې دی زموږ سره دا جو تاسو ګورئ اوس دلته فرض که زما سره وال دی یو دیوال دی او باید زه د بریک کوانټیټي راوباسم نو څومره دی زما سره هغه مثلا اول والیوم راوباسم مطلب چې هغه وال زما سره د هغې لمبایي څومره ده چوړایي څومره ده او د هغې ډپ مطلب ډکوالی څومره دی نو فرض که زما سره یو دیوال دی چې هغه باره فټ زما سره د هغې لمبایي ده دغه شان د هغې لمبايي فرض کړه زه ويم چې لينت شو او دغه شان دي بريت چې دی د هغې کوم دا زه اوکې بريت چې دی د هغې فرض کړه زه ويم چې د هغې بريت شو زما سره 9 فټ صحیح ده او دغه شان دی مطلب کم ډکوالی مطلب څومره پلن دی دا دیوال زموږ سره فرض کا هغه دی 9 انچ نو د پلنوالي لپاره به زه دې ته ولیکم فرض کا یا دا بي به زه اچ کما او بي به زه دلته ورکم دی له مطلب هغه زما سره راغلو 0.75 فټ volume of break sorry volume of one divided by volume of برېک د دې نه چې زموږ سره کله چې تاسو والیوم په دې ځکه چې مطلب کم والیوم زموږ سره د وال نه راغلو هغه تاسو څه کوي ډیوایډ بای 0.070 دا غیر چې هر څه زموږ سره راغله نو دوه په مره نمبرز به زموږ سره سره شي برېکس به راشي نمبر اف برېکس نو دا نن زموږ ټاپک وو چې په څه طریقې سره به موږ والیوم روباسو د بریک او دغه شان دی د وال والیوم به موږ په څه طریقې سره روباسو او نمبر اف بریک به موږ په دې طریقې سره روباسو ډیره مننه د لیکچر کتلو ثانک یو فار واچینګ ثانک یو